Hallo kijker. In deze video leg ik uit wat de mogelijk en onmogelijkheden bij theater en film zijn. Ik ben de Google stem en dit is... Film versus theater, haakje openen, aan, haakje sluiten, mogelijk. Bij film is het vaak belangrijk dat alles er zo realistisch mogelijk uitziet. Daar wordt dan ook veel tijd en geld ingestoken. Deze dingen die niet echt zijn maar dat wel moeten lijken heten. Visual effects. Een shot moet meerdere malen worden opgenomen met verschillende attributen en kostuums. Daarna wordt er op de computer nog meer tijd ingestoken om het om te zetten in bewegend beeld. Maar het gaat mis als je niet genoeg geld hebt voor goede visual effects. De resultaten kunnen dan soms erg tegenvallen, zoals bij deze film. Ger. Kling. Rar. Tja. Visual effects zijn op het podium niet mogelijk. Bij theater worden er alternatieven gevonden. Er worden andere of meer creatieve manieren bedacht om iets uit te beelden. Door het niet te proberen te verbergen voegt het meestal iets moois of leuks toe. Maar ook in het theater zijn er trucjes waarvan de meesten niet uit kunnen leggen hoe het werkt. Ingewikkelde systemen die de moeite waard zijn of simpelweg slimme trucjes. En nu vermeld ik even netjes de bronnen Ook wil ik even Sound soundoftext.com bedanken voor het hoorbaar maken van deze stem. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.